ассалаумағалейкум россия жергенде еңбектеніп жүрген біздің бір тұрғандар біз екатерин шаарында ең алғашқы розыгрыш бастаған бізде үч машина жана ақшалай сыйлықтар қойылған бізде бир миң беш билет қалды туғандар эгерде билеттерди кантип алам десеңиздер төмөндө сбербанк жана whatsapp номерибиз калтырылган сбербанктан бекжанова деп чыгат оригинал чегиңиздерди биздин whatsappка жөнөткөндү унутпаңыздар эгерде ә, кыргызстандан кантип алам деп жазсаңыздар беш жүз элүү жети елу беш элүү беш отуз үч номерине которсоңуздар болот любой терминалдан ә, оригинал чегиңиздерди биздин whatsappка жөнөткөндү унутпаңыздар бізде білет 1600 ден 1800 қан адам қатыса өзіңіздер көріп тұрғандай арқамда 3 автоуна поло солярис жана элентра баардыгы таксиге жарақты, абал ең жакшы э, андыктан барыңыздарға ийгилик шашылыңыздар ойнаңыздар ұтыңыздар